Presidente, Quero empezar por manifestar o apoio a esta proposición non de lei que presenta a Alternativa Galega de Esquerda e vou aproveitar a intervención para explicar o sentido da miña enmenda. O sistema que empregan estas contratas para abonar os salarios é o dos denominados puntos baremos que adxudica os traballadores e traballadoras obxectivos individuais que nas oito horas de xornada son imposibles de cumprir. Co paso dos anos, os puntos mínimos aumentan aumentan impedindo que poidan librar os dous días seguidos que establece o convenio colectivo. Desplazamentos por toda a provincia con xornadas de 11 e 12 horas diarias, incluídos os sábados. E todo isto sen cobrar o salario legal do convenio. A maiores teñen que pagar o gasóleo e as comidas. A perversión do sistema complétase coa compensación de puntos entre os sucesivos meses. Cando un mes non alcanzan a produción mínima, descontalles esta cantidade nos meses seguintes, rematando moitas veces en despedimentos. No mes de marzo, Liteica, na Coruña, despediu dos traballadores máis a consecuencia do abusivo sistema de produción que se llexixe ao personal atribuíndolles baixada voluntaria da productividade. No acto de conciliación no SMAC, o pasado 20 de abril, a empresa Eu entendo que ao Partido Popular lle importe pouquísimo o que lle está pasando aos traballadores de Telefónica ou a calquera traballador galego, pero por respeto aos traballadores, por favor, non atendan pero guarden silencio na acta de conciliación no SMAC o pasado 20 de abril a empresa recoñeceu a importancia dos despedimentos polo que implícitamente está recoñecendo as irregularidades do sistema de produción imposto por Telefónica o arbitrario das sancións que as contratas e subcontratas aplican ao personal. Despedimentos exemplarizantes, xa que sempre cumpriran coas tarefas que se asignaban, aínda que para acadar os mínimos de productividade que lles exixen, vense obrigados a traballar permanentemente por riba da súa xornada jornada laboral e sen cobrar, ademais, o salario legalmente establecido. Outra das cuestións fundamentais para eles e elas é acadar fórmulas para restringir a subcontratación en cadea, pois a atomización do sector nunha multitude de pequenas empresas de reducidas dimensións e a masiva utilización dos falsos autónomos é un dos factores que está na fonte da precarización que padecen. O persoal das empresas que forman o segundo grado de subcontratación teñen que aboar do seu propio peto os gastos de transporte. O obxectivo dos traballadores e traballadoras é acadar a limitación atención ao primeiro grado de subcontratación descendente, ben a través do propio convenio colectivo da empresa principal ou a través de acordos específicos coas principais contratas ou ou nos convenios provinciais. Que se permitan estas situacións de ata tres niveis de subcontratación demostra a pouca preocupación que ten este goberno por garantir eses servicios básicos para a comunidade. E demostra tamén e fundamentalmente a falla de compromiso do goberno galego co emprego de calidade e a defensa dos dereitos da clase traballadora. Dos 80.000 traballadores que chegou a empregar telefónica en todo o Estado, na actualidade só conta co arredor de 20.000 que non adoitan ocuparse dos labores labores da rúa. O resto do persoal telefónica foi nos sustituindo por contratas, subcontratas e falsos autónomos. Telefónica externaliza para abaratar custes a conta de explotar os traballadores e as traballadoras. Dos máis de mil traballadores e traballadoras que se poden ver afectados en Galiza, cerca do 30% é persoal autónomo. Tamén é fundamental, polo mesmo motivo, garantir a subrogación dos empregados e empregadas en caso de cambio de contrata é un elemento importante para evitar a sustitución fraudulenta dunha contrata por outra e dotar de estabilidade a este colectivo de traballadores e traballadoras. O volumen de averías sen resolver e as reclamacións dos clientes chegase a tal nivel que a CIGA que tuvo a Telefónica contratou esquirois durante esta folga e a CIGA tuvo que denunciar xa a suplantación do persoal durante a folga. Telefónica tivo uns beneficios próximos aos 4.000 millóns de euros o ano pasado, pero explota de xeito indecente e co apoio da Administración galega a quen fai o seu traballo, levándos a esta situación intolerable. Polo tanto, apoio reitero o meu apoio a esta proposición non de lei e espero que a Alternativa Galega acepte esta emenda que intenta eh, pechar un pouco máis as reclamacións dos traballadores e das traballadoras de Telefónica. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario de Bloque Nacionalista gallego.